com vocês. É, vida. Vida. Vem. é essa? Jesus. Olá pra vocês. É, hoje eu vou gravar um, um vídeo sobre doces de infância aqui no Japão. Eu não sei como que é no, no Brasil, porque eu cresci aqui, então eu vou falar dos doces da minha infância daqui do Japão, com participação do meu marido, Oi. Edson. E eu comprei de coisinhas legais que eu vou mostrar pra vocês agora. É, comprei várias coisas, tem... Tentei com, comprar o máximo de doces sortidos. Coisas sortidas mesmo pra mostrar, tipo, lembrar mesmo a minha infância. E aí escolhe uma. Quero esse. Esse? Então eu vou escolher esse. É, o que meu marido escolheu é uma gelatina, que acho que todas as crianças, quando é pequena... Vai. Não é não, não é vela, é uma gelatina. Posso abrir? É do outro lado. Você morde aqui e roda. E o sabor dessa gelatina é de soda. Hum. <laughs> e eu adorava, adorava, adorava. Você tem que rodar, você morde e roda. E aí, que achou? <laughs> bom. Então. Hum. Bem gosto de infância mesmo. Quer terminar? Quer beber? E o que eu escolhi é o... Ó, oh, eu esqueci de mostrar. Ah. <laughs> Ó, eu esqueci de mostrar perto. É assim, ó. Tcharam. <laughs> Já, já tá na metade, mas... Ele veio com essa cara inchada porque ele estava dormindo agora. E ele trabalha à noite, então, então ele estava dormindo, então eu acordei ele <laughs> pra gravar. Voltei. Aí, o que eu escolhi é esse daqui. Chama o Maibo. Eu escolhi no sabor de queijo, porque eu comia muito esse de queijo. Ele é tipo um salgadinho esfarelado com sabor de queijo. Ele é assim. Ele é assim redondinho, ó. Tem sabor de queijo. Hum. Muito bom. Muito bom, muito bom. Deixando fora, Vi. Não pode fazer barulho de saco. não Vai ter vingança. Vai ter vingança. Vai, agora escolhe outro. Não, Então eu vou escolher... Senão pega uma água lá que todo mundo já conhece. Vai, então vai lá pegar água. Eu vou escolher esse daqui. O que eu, o que meu marido Você escolheu. Não sei abrir aqui. É, deixa eu ver, deixa eu mostrar. Oxi. Ele, ele não é, sabe. Deixa eu ver, deixa eu mostrar. Oxi. Esse é o ramoné, que é tipo uma soda. Aqui no Japão fala ramoné. Aí ele é assim, aqui dentro tem uma bolinha. E vem com o suporte pra, pra, o suporte pra você abrir, que é esse daqui. Aí você, você coloca aqui pra você empurrar a bolinha. Aí, no Aí ele coloca. é assim, aqui dentro tem uma bolinha. E vem com o suporte para o suporte pra você abrir que é esse daqui. Aí você, você coloca aqui pra você empurrar a bolinha. Aí no que você coloca, você só... <laughs> ah. Cadê o pano? Fez caca. <laughs> Olha lá, ó. Olha lá que tu fez, Adil. Onde? Onde? Ali, ó. Aonde? A sorte que tinha um pano ali. <laughs> Foi pronto. Aconteceu uns erros de gravação, mas a, gente, a gente abriu. Aí é, a bolinha fica aqui. E conforme você vai bebendo, você vai controlando a quantidade que você quer que saia. Lembra minha infância que eu escolhi esse daqui. Ah, escolhi esse daqui. É tipo uma bala em spray de uva do Minions. Que não é muito da minha infância, mas é... Lembra um pouco da infância. E agora como é que eu abro isso? Aí você abre ele, vai ter o, o pompzinho que você só Eita! Para de graça! Fala... Nem é pra fazer graça. <laughs> É, gostosinho, gostosinho. Vai, escolhe um. Eu vou escolher. Esse aqui. Ah, não, achei não. Vou escolher esse aqui. Eita. Mas eu comi muito doce, tipo, vou pegar um salgado. então eu vou escolher esse. Esse daqui, tem dois. É. Esse que ele escolheu é um meboche. Ai, agora como é que fala em português? Um Boche? É uma bolinha salgada. Bom, eu não lembro o nome em português, mas eu, é, se eu lembrar no meio desse vídeo ou depois que eu editar, eu, eu deixo aqui embaixo para vocês. Mas ele é assim. Ele chama umeboshi. É uma fruta, uma fruta, um legume, não, não sei se é, mas ele é curtido no sal. Aí ele fica meio durinho. curtida no sal. Pode comer tudo? Não. <laughs> Ele tem um cheiro forte, né? Tem um cheiro forte? Assim, é o meboche, quem gosta, gosta. Agora quem não gosta, bem azedinho. Bem azedinho. Não é azedinho. Bem azedinho. E é um pouco salgado. Tá, aí o que eu escolhi é algodão doce. Esse é de uva e esse é de morango. Ele é bem soltinho. Ih, deu ruim. <laughs> assim, ó. Só que não parece ser muito morango. Ele tem um gosto um pouquinho diferente de... Hum, mas é bom. Peguei tudo. Mas é bom. Esse é de uva. Hum, de uva também é bom. Tá, o próximo. Escolhe o próximo. Vou escolher esse. Vou ficar nos líquidos. <laughs> Porque eu tô com sede, acabei de acordar. É, esse é o, me, o, mesmo padrão do daquele outro, da primeira gelatina, só que esse é gelatina de morango. É desse aqui, ó, que acabou. Ele já comeu tudo. Não come não, tem isso aqui. Né? o, esse é bom. O de solda é mais gostoso, não, não é? esse é gostoso. Mudou um pouco o gosto, não era assim. Não, mudou? Mudou. Ele, ele era mais, mais gostosinho. Mais gostosinho do que aqui? Ele não tá com gosto de morango. O que eu peguei é... Esse, é o, é o Purigumi. Puregumi. Hum. E sabor limão. Que é, é um gume? Que fala em português? É bala de goma. Ba bala de goma. Isso é bom. Ele é uma... É azeite que fica doce. <laughs> Ele é assim, ó, em formato... Cadeza, esposa? Em formato de coração. E ele tem açúcar em volta, é um açúcar meio azedo em volta. Meio? <laughs> E ele tem açúcar em volta, é um açúcar meio azedo em volta. Meio? Eu amo coisa azeda, amo. Você come esse, depois come esse. Assim, ele é bem azedinho mesmo. Mas eu amo. Amo, amo, amo. Bora outro. quero isso aqui, mas você vai fazer pra mim? Tá. Então eu vou escolher esse. É um hashi. O que ele escolheu é... É tipo uma bala derretida. Ela, ela, ela é bem molinha, que você pega o hashi, os pauzinhos de, de comer, e fica é, rodando uma na outra e não deixar ela cair, porque depois ela fica um pouquinho mole. E depois come, é a diversão de criança, isso. E tem o, o, o atari aqui, será que é, teve atari? Não, não teve atari. Que isso? É, é assim, ó. Que isso, atari? Se você ganhar, se eu não me engano, se... Bem premiado? É, se se tiver escrito Atari você ganha. E você fica, fica assim, é diversão de criança. Vou colocar mais um pouquinho. Não logo isso aqui nesse fundo, né? Ó, aí você... A diversão da criança é ficar assim rodando. Não sei qual é a graça, mas... <laughs> mas tá, né? Hum, de abacaxi. Não é bom, não é ruim, mas, mas também não é bom. Toma, leva tudo. <laughs> Eu escolhi esse. Eu comia muito, mas muito. Gaburichu. É tipo uma bala em uma bala comprida, eu falo. E, eu, e eu, o que eu é, comia muito é essa de uva e eu peguei essa daqui que eu acho que é, é de agora, tipo lançamento de agora, que é de maçã. Olha bem assim. É assim. É uma bala normal. normal. hum, muito bom. Você já comeu tudo? Você quis me dar? Eu queria. É novidade. né? Hum. Vou tirar daqui que senão vai grudar. Não pode grudar. Eu como comi algo ainda. <laughs> próximo. Chicletinho. <laughs> Chicletinho gostoso. Ele escolheu esse daqui. Acho que toda criança aqui do Japão já deve, já deve ter visto isso, que vem até em brinde com brinquedo isso. chiclete é bom de mastigar e, e você já quer engolir, já e quer tem, E tem três tipos de sabor, que é de laranja, uva e morango. Vamos colocar um de cada sabor na boca, então, pra saber. É. Salada de fruta. Então, pode que esse aí. Não, come outro, aí ele vai jogar fora. Eu já engoli. Hum, bem refrescante o de laranja. Chiclete na que tava chegando da raiva. Engoli. Eu já engoliu. <laughs> Essa é de uva. Hum, uva é de uva. Gurepo. Hum. Você Esse é de morango. Sou. Hum, morango é enjoativo. É um Ice Stick Lipstick, que é um pirulito, né? Traduz isso aí. Um pirulito... O que, que significa ice? Ice é gelado. Lipstick. Lip é boca, lipstick é batom. Que é... Ele é assim. Vamos ver? Hum. sei é um é gelado, mas tá. Tem alguma coisa aí? Não, no meio infância tinha isso aqui, lembra? Você lembra disso aqui que você, você colocava? É mentira, não tem nada não. Hum, não tem nada de gelado aí. Ele escolheu a moeda, a, a verdadeira moeda de chocolate, que é para ele é o, o doce da infância dele. gostaria muito desse chocolate. Hum, hum. Não comia muito. Não sou muito fã de chocolate, né? Nossa, que gosto é esse? É, é igual ao sua, à sua infância? Hum, um pouquinho melhor. Um pouquinho melhor? melhor é aquele chocolate amanteigado na minha época. Hum. Mais baratinho. eu escolhi essas balinhas aqui, ó. Hum, vai, vai, vai estourar a luz. Agora, como é que eu faço pra mim não? Ela é umas balinhas to, to, toda coloridinha de açúcar. Ai, eu, eu, eu, eu sempre como isso o dia inteiro, se deixar. Eu nunca experimentei isso aqui. Não? Muito gostoso. Vou experimentar agora, primeira vez. Eu nunca experimentei isso aqui. Não? Muito gostoso. Vou experimentar agora, primeira vez. Muito gostoso. Hum, bom. Para por último, esses dois. É... esse é chiclete. Tem o de bala também. Mas vem três balas, é, três balas, três chicletes e o gosto é de uva. E um deles é super é, azedo. E dois é normalzinho. Então eu brincava muito de tipo, ah, quem tirar o azar fica, paga as, con a, as contas. <laughs> paga o, um doce pra mim, aí querem tirar, tipo, essas, essas brincadeiras de criança. Então vamos fazer o seguinte, são três, né? Nós estamos em dois. Um pra você, um pra mim e um por <laughs> Mentira. Se eu pegar um doce, você pegar um doce, a gente tira essa chagufa pra ver quem vai pegar o último. Combinado? Então vai. Escolhe, primeiras damas. Não cheira, to, todos são iguais. Eu vou escolher hum? esse. Hum. Geralmente é o do meio, né? Vamos escolher. Você já coisou? Ei, um, dois, três e já! <laughs> hum, sou eu. <laughs> Mas é um jeito mais como eu já citei. Eu gosto de azedo, então, tipo, pra mim não é tão assim, bom. Uhum. Hum, bom. Hum. Agora, o meu ex. Esse... Eu não sei se ainda a geração de hoje ainda faz, mas esse é o Nero Nero Nero Né. Geralmente você tem que fazer. E eu ainda vejo criança fazendo nessa geração ainda. Gostando de fazer, comprando e gostando de fazer. Então deixa eu ir lá fazer. Voltei. É, geralmente quando você abre, é, vai, vai, ter assim, você vai ter esse daqui. Eu já coloquei aqui o, o primeiro, né? Aí vai ter três saquinhos. E vai estar tá tudo, tudo especificado bonitinho. Um, cadê? Aqui em cima, um, o 2 e o 3. O 3. Aí tá. Aí vai vir, é, junto com esse daqui, vai vir grudado uma... É tipo um, um medidor de quanto de água você tem que colocar. Então, eu já coloquei um aqui dentro e já coloquei um desse de água aqui dentro. Aí, é... Aí você vai mexendo. Mexer bem. Aí você vai, vai mexer. Aí mexendo bem até dissolver todo o, o pó, é, você vai pegar o segundo. Mostra aí. O segundo. vai colocar ali dentro, que aí a mágica vai acontecer. Coloca junto? É. Então você coloca junto do primeiro depois que você mexeu bem. Aí se você mexe, você percebeu que está branquinho, né? E você vai, vai mexer esse que eu comprava da, da vez ficava roxo. Acho que esse fica verde assim mesmo, será? Olha, tem um formatinho ali, já precisa do formato, né? Não. Do bonequinho ali. Por que serve é o bonequinho? Você já vai ver. Pronto, eu acho que esse daqui fica verde mesmo, porque o que eu comprava ficava roxo. Eu não tava tá filmando. Tava tá filmando pra <laughs> Pronto. É, eu acho que vai. Que que vai ficar assim mesmo. Esse verde. Aí, nisso, é, você vai pegar o terceiro. Vai colocar aqui do lado. Aí você coloca aqui, ó. Hum, olha, bolinha. E esse é umas balinhas de soda que dissolve na boca. E está pronto. está pronto. E você pega um pouquinho e passa aqui no, no de trás e come. <laughs> tá bom. não é tão difícil pegar assim, não. O sabor dele é de soda. O sabor é. dele é de soda. É. Então foi isso, o, os doces da minha infância. Espero que eu tenha compartilhado um pouquinho sobre mim. E espero que você tenha gostado do vídeo. Dê um joinha, um curtir, assina, assina se, o canal. Se você gostou, ah, é, deixa o curtir. curtir. Assina o canal, aciona o sininho lá, pipipipi. Pi, pi, pi,